Para, Surra. Respira, respira. ele aguenta, só não dá, só não fica nervoso. De técnico chão. Só ver se vai pegar. Aqui eu cheguei na AO, meus gunners já estão engajando alvos no chão. Foguete, Jonas. Cadê o lago? Ah, eu tô vendo. tô vendo os, os Humvees pegando fogo. Nossa Onde que é pra pousar exatamente? Eu tenho a visão do Humvee pegando fogo e o warehouse onde estão os soldados amigos. É pra pousar ali? É. Puta merda, vamos lá. Caralho, tem muito inimigo onde eu ia pousar. Os Não, tá lotado, tá lotado. É vespeiro isso aqui. Cara, tu tem que ir in and out, velho. Não tem... Cara, tô sendo metralhado demais aqui. Eu tava voando baixinho lá, velho. O Hind não sentiu nada. Nada, nada, nada. Cara, eu tô vendo o lago. Eu sei onde estão os ranvis, eu não consigo aproximar. Tanto tiro que eu tô levando. Você tem que, vai, vir, vai ter que vir pela rodovia, ô Retinho, assim, voando baixo. Pra tu pousar ali na frente. É o único jeito, porque se você vier alto, todo mundo atira em você. Ok. Vou, então vou, vou distanciar e seguir a rodovia. Como então eu tô sem visual, visual seu, tá? Tenho o visual dos, ram, dos pegando fogo. Pra onde que é pra eu pousar? Só um minuto que tem surgente ali guardando essa mesma posição que você já pôs. Não faço ideia. Ele tá limpo, Romano. Entre os warehouses e Ranvia pra pousar ali? É. Passagem aqui. O F desceu o foguete nos aliados. Opa, foi mal. Upsi. Upsi. Tinha <laughs> tantos. Tiger Reaching é, Vaga. Galera, tá tudo junto, velho. Mas tem dois Ranvia inteiro ali, não tem? Acho que os nossos estão ali, Chums. Mamaiolo pousando. Nossa, eu tô vendo o corpo de um soldado morto aqui. Ah, é, ele... eu ataquei ele, na ele, beira do lago, tá? Eu não ataquei onde você tá. Isso é, é, é Olha, Segura. eles estão embarcando, eles estão embarcando. Eu tô vendo aqui. Ainda tem infantaria inimiga aqui que eles estão engajando. Ó, ó, ó. Eu recebi mensagem que eles estão embarcando. Uhum. Continua, nice. co continua cover aqui pra mim. É, eu, eu só posso olhar e acenar pra você, tá? Tudo posso bem, tudo bem. Coisa. Mas apoio moral. Vai, Romac, vai, Romac. <laughs> clear, clear, clear. Clear, clear, clear. É voltar pra vai, base? Vai embora. Vai pro sul. Sul, é, ok. Sul? Oh, ok. Por enquanto pro sul, só pra tu sair daí. Aham, uhum, copiou. E os meus gunner, dali. Corrige pra 210 agora. Basta gente, Jones. Aham, tô visual. Outro Já tô com as tropas dentro, tô com as tropas dentro. Tem um M68 no visual. Ah, tô atirando em mim. Ah. M68 tá sofrendo bastante impacto. Tô sem munição. Tô desviando aqui. Tamo indo, tamo indo. É, vai pra 245 agora. Deixa eu voltar aí pra ti. Isso. Direita agora. Tá, hip drop Isso, só seguir ela. Copiou, valeu. Agora. Tá Vai embora. Falou que não ah, tem... Ah, peraí, peraí, ó. Boa, Apache, boa, valeu, valeu. Cuidado com... Ele é, tá indo em direção ao aeroporto? É. Sentiu. Ah, tô vendo as luzes do aeroporto ali. Fazendo curva pra esquerda. Tá? É na moral. O Hind é definitivamente um dos helicópteros do War Thunder, mano. Do War Thunder?